来，各位大家好。那今天我们要来教大家如何解决你的网络卡区域网络卡在 Win 时持续断线这个问题。Hello everyone, today I w a n t to help you to solve the issue that when you upgrade your OS from Win 7 to Win 10, and you c a n your network card continues disconnect. 那今天这个教学。 会用中英文的方式呈现，主要是因为这个地球村的很多居民都遇到了这个问题。那中文跟英文是这个世界上很多人用的语言之一，也是我主要会的两种语言。当然，我的中文是比较好，英文的话可能就请外国的好朋友们多多包容。So today I will use Chinese and English. to help everyone. And of course, my my Chinese is great than English very much. And I hope hope everyone can have patience to listen to my solve issue work along progress. Okay, let's start up. 所以首先我们可以先检查，你开启网络共和中心，然后到这个网路卡的位置，检查你网路卡型号。那如果你网路卡型号是 b r o a d c n w o r k g g b i 设内这张网卡，那你确实有很可能就是今天很适合来看这个 YouTube 的影片。So first, if you find your network card is this kind of p r o a d c o d u l e in b r o r k i n g g i n g g b i t 设内，I think you are very suitable to see this YouTube video. Okay, so how to fix the issue? So we we choose the network card in the device management. 我们选择这张网卡在这个装置管理员里面，然后我们选择内容 properties. 那我们到达这个页面之后呢，我们检查我们的版本确实是日期跟版本都是这个 Windows. 它内建这个版本，那你在这个状况下确实会一直遇到这个问题。So if you find your date and the version is this kind of information, I think you will encounter the issue. OK，那解决这个问题的话是要透过更新去用程式。We need to solve the issue from the update the driver. 那 if you choose the automatically update your driver，如果你选择自动更新，这个方法一定是不 OK 的。那如果你选择浏览的话， if you choose this one this one to browse your driver，如果你选择这个位置去浏览你的 driver 的话，你是你实际上你还是会更新失败，虽然它的讯息会告诉你更新成功。If you choose this option to update your driver, it seems work for from the message, but actually you will get failed after you update the driver。事实上，你还是会失败。 那我们要怎么更新呢？那首先我们要先找到适确的 driver，因为有很多人也许方法是正确，但是抓下来 driver 还是不相容于不相容于你的 OS。那首先的话，各位我们可以到到波抗的官方网站，那输入 X64 这个关键字，找到 Nlink a n a t Streaming Distar Mobile Server X64 这个这个版本，那把这个 C file download 下来。 So if you can see the link here and in your browser to Broadcom website and download this driver <sniffs> in the browser. And then you unpack the zip file to the folder. Okay, after you done it, we go back to Control Panel and try to find the driver. Okay. OK，不过这一次我们选择的时候是要从下面这个选项，让我从电脑上装置驱动程式中请挑选。So we choose this one. And here, here is the install from the disk. 从磁片安装。那我们就是按下去，那选择浏览，we choose browse. And choose the N F N F file. 我们选择这个 N F 档，啊 and we choose 确定。我们选择确定之后 e n t step, it will p o p a notification message. 那个驱动程式更新警告do not worry, we just press yes。不用担心，我们按 yes。嗯，The message Windows already update your driver, and we can check the date and the version. It already been update. 我们观察这个日期跟版本都成功的被更新到一七二零二这个版本。So we go back to to check the web page. 我们重新测试看看，我们刚想要测试的这个网页。 OK，成功的连上我们家的 IP Can，那这个是我的家，这个 IP Can 我主要是来录我家里的猫咪。So OK, after we test the link, it seems OK to link to the IP Can. Okay, you can see this is my house and I use this icon to record my cat life. OK，所以大致上这个问题就被解决。 now, we already fixed the issue, but here is a recommend that we can do for this. Okay, let us we go back to the control panel page. and we choose system. We 我们选择这个系统之后，到 advanced setting，到这个进阶设定，然后选择 hardware We choose choose this one. Device installation setup。 装置安安装设定，那这边的这个页面里面，我们选择 No。那为什么选择 No？是因为未来如果 Windows Windows 10它在自动安装的时候，又自动帮你更新 driver，那你可能还是会遇到网络断线这件事情。We choose No because if Win Win 10 for the future after the driver, you you maybe will encounter the issue again。那今天的。 我可 run 就到这边，今天教学就到这边。那希望可以帮助大家解决问题。我测试过这个 driver，它的稳定性是非常好，基本上用了这个 driver 之后，我的 i b c a n 就没有再断线过。Already tested the driver for my i b c a n o n I think it is workable for me. I wish I can solve the issue for you. Thank you.